完成咗我哋一街嘅解难团队大激斗啦！咁呢度就系我哋赢咗嘅队，咁麻烦你嘅队系咩名咧？肥系啦，咁可唔讲下你口号啊？大二出没注意系啦。其实佢哋个队就唔系咁少人嘅，但系出镜嘅暂时有四位啦，都系好主力嘅人士嚟噶。咁可唔可以讲一讲？诶，好啦，呢位弟兄啦，你觉得今次呢个诶？ 活动可唔好玩啊？我觉得呢个活动系几好玩嘅，即系大家团队合作啦，同埋嗰活动设计又有心思嘅，我觉得。啊，有多谢你，多谢你。即系应该系值得可以，即系再玩都可以嘅啫。多谢晒，多谢晒。咁好啦，呢位大兄想问下，你觉得今日呢个活动里边嘅题目有冇啲咩考到你，定系完全冇难度我觉得。原来我唔知道一个商场有几多个正门。 咁我就喺一個正門猛咁望，見唔到嘢。心然之後，另外一個正門就发唔到趙生呢個電話。 <laughs> 係，因為趙生个個題目嚟嘅。曾經我諗過，我曾經我問過另外一個門口有啲人去兜兜卖樓嗰啲，我问你哋有冇一個朋友姓？ <laughs> 即係諗到而家嘅安排啊！但我估計你哋應該唔會做啲咁 t m 嘅嘢。 <laughs> 比较 tem 啲嘅。 系啊嘛，直接俾咗自己嘅电话嚟。系有啲令我心心不憤，揾唔到。所以但系我啲 partner 運到。係運動好。就冇啲地方係覺得誒，有冇地方好玩或者覺得都難可以改善啦？或者好玩嘅地方係今日做咗好多運動，做好多運動係嘛？做咗好多大樣嘅運動。好彩今日個天氣都 OK 咯，因為我睇天氣報告係。其實係今日真係太好感恩嘅，其實。啲雨真係一陣陣嘅。好，咁係姊妹啦。咁你覺得今次個活動裏邊啦，即係。 可唔可以即系团队同埋识到朋友啊？觉得都，哦都可以噶，因为都大家一齐有沟通合作啊嘛。嗯，大家可以有多啲时间去到相处。咁佢呢位姊妹啦都系同一组嘅，咁你觉得今日个活动点样啊？我觉得今日活动好好啊，好轻松，真轻松，系啦，都感恩个天气，天气好好啦。 嗯，系都了解咗。其实你哋有冇去九龙公园嗰 part？有冇入到去嗰啲庙上嗰啲咁样？有，有搵到系嘛？系啊，系对啲古迹，系啊，对温队呢个系九龙公哦，系好有组织嘅，组员好多谢晒你哋。咁同系一家个 say bye 啊，拜拜。